Oh, ah. C'est ennuyant. Tellement. Je sais pas à quoi jouer. Moi non plus. J'aimerais pouvoir m'envoler dans le ciel. Oh, ça serait drôle si le sofa avait des ailes et on pouvait s'envoler maintenant. Oh oui! Ça serait drôle si... Oh, ça serait drôle si les fleurs avaient des jambes et couraient dans les champs. Ah oui, il y aurait des courses de marguerites et de tulipes. Oh. ça serait drôle si les souris étaient plus grosses que les éléphants. Oh, mais tu te trompes. Oh! Ça serait drôle si le ciel était par terre et la Terre était dans le ciel. Wow! On aurait tous la tête à l'envers. <laughs> Ça serait drôle si on s'essayait sur une table et on mangeait sur les chaises. Oh oui! Oh, ça serait drôle si toi, tu étais moi et moi, j'étais toi. <laughs> oui. Euh, voyons. Qu'est-ce qui se passe? J'ai ta voix. Euh... Oh, et moi la tienne? <laughs> C'est vraiment drôle. <laughs> On plaisante.